金光棒哩，较早伫咱这个东海，哦是这个定海，种宝贝就对啊吼。啊，这个孙悟空啊，啊会当得到这个金光棒，啊这个吼七十二变，哦，伊输的这个菩提祖师啊，那个传教这个法术吼，咱来个孙悟空会变作鬼啊仙，啊当这个妖怪大发展就对啊吼。啊，最后呢，哦邪不胜正，吼最后。